Lagi kang naghihinala Sabi ko hindi na tama Yun pala ikaw yung may ginagawa Kala mo hindi ko malalaman Ang sikreto lalabas pagkatagalan Kaso mali yung kinukwento mo At nalaman ko na Kasi kinakalat mo más 下楼。 gets Pangarap ay high Sa taas ng jets Tingala sa skakit Sa akin sa peg ka makasakay Iwan yung dating mga kasabay Sa kapunta to the moon marami siya pupunta sa top Buhay mahirap, gawin masarap Gawa na milyon gamit ang rap Iwan ang kasama na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap ay high Sa taas ng jets, tingala sa sky Sana sa peg ka makasakay Iwan yung dating mga kasabay Karami siya pupunta sa top Buhay mahirap, gawin masarap Gawa ng milyon gamit ang rap Iwan ang kasama na puro panggap Di mo ko mag-gets, pangarap ay